mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turi burabire hamwe icigwa kivuga ngo ubwibone no guca bugufi mugenzi mwibuke yuko turi mu cigwa eh, turi ko turiga igitabo cya daniyeli tugeze ku gice cya kane ariko mugenzi imbere y'uko twinjira mu idonido gicigwa mu nkundire tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe twanduye imbere n'inyuma turakwinginze ngo udutahuze kino cigwa tugiye kwiga mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ubwibone no guca bugufi igitabo cya daniyeli igice cya kane kitwereka ibyerekeye ubwibone no guca bugufi iyo dusomye hariya mu gitabo cya ezekiyeri igice cya mirongo ibiri n'umunani harasa cyane n'igice cya daniyeli igice cya kane ku byerekeye ubwibone aho mwa kino gice herekana ubwibone iyo bwavuye ukuntu bwibone buza bwitwa icyaha ubwa mbere na mbere icyaha cyabonekeye muri rusuferi kizananye mu bwibone ubwibone bwashikanye rusuferi mu kugwa ni kuvuga ngo ubwibone kibi cyane mu yandi majambo ubwibone ni icyaha umwami wa baburoni nebukadinezari yari umwami ahambaye yari yarakoze ibintu bitandukanye nk'uko tuza kubibona mwa kino cigwa ariko kandi imana yahisemwo guha uno mwami izindi nzozi zitandukanye n'inzozi yari yahawe hariya muri daniyeli igice cya kabiri ikindi kintu tubona kuri izi nzozi zo mu gice cya kane ni uko nebukadinezari zino nzozi atazibagiye ariko izo mu gice cya kabiri yari yazibagiye nk'uko byagenze ku banyamareba bo mu gice cya kabiri kunanirwa no gusobanura inzozi nebukadinezari yarose niko byanagenze no mwa kino gice cya kane maze umwami yegira daniyeli kugira ngo amusobanurire izo nzozi ziwe muri izo ndoto umwami yabonye igiti cy'inganzamarumbu gikora ku ijuru kandi ikinyabugingo cyo mu ijuru gitegeka ko icyo giti gicibwa igishitsi n'imizi byonyine nibyo byasigaye bishinze mu ivu kivomerwa n'urume rwo mu ijuru ariko ikintu cyamuteye ubwoba kurusha ibindi bintu byose ni iki nebukadineza yabonye muri izo nzozi hariya muri daniyeli igice cya kane ku murongo wa cumi na gatandatu reka umutima wiwe uhindugwe ureke kuba uw'umuntu ahabwe umutima nk'uyi koko ibihe ndwi bigukuranigwe ko bagenzi nibukadi neza amaze kuraba no kumva ano majambo hamwe n'izi ndoto zose yari amaze kugira umutima warahagaze maze arondera ukuntu ari bwikore ku musabyi w'imana daniyeli daniyeli amaze kumva uburemere bw'izo ndoto yaciye yicisha bugufi abantu bose barakwiye kwiga ino ngendo ya daniyeli daniyeli yarondeye kwicisha bugufi imbere y'umwami mu gukoresha ino mvugo ivuga ngo izo nzozi ntago zoba ku mwami kubera yuko zari inzozi zike inzozi zikomeye cyane ariko kandi kubera yuko bwari ubutumwa budasanzwe imana yagomba yuko uno musabyi wayo ashikiriza umwami mu bwitonzi bwinshi cyane no kudahugungwa kandi no kuvuga ukuri nk'uko kuri daniyeli amaze gutegereza neza ubutumwa imana yagomba guha uwo mwami yaciye abarira uwo mwami ko izo nzozi zerekeye umwami ubwiwe iyo bavuze muri bibiriya ibiti baba ariko baravuga cyane amahanga umwami cyane ubwami bw'abami ampire nk'uko tubona muri ezekiyeli igice cya cumi n'indwi ku murongo wa mirongo itatu na rimwe hoseya igice cya cumi na kane zakariya igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa kabiri hamwe na ruka igice cya mirongo ibiri na gatatu ku murongo wa mirongo itatu na rimwe rero igiti kinini n'ingereranyo nyayo y'umwami w'ikirandamuke imana yahaye nebukadinezari ubutware n'inkomezi y'amara nebukadinezari wewe yakomeje kunanirwa maze arongera kwishyira hejuru y'imana yari yamuhaye ubwo butware kumbure akaga gakomeye gaterwa n'ubwibone kari kagiye gushika kuri uno mwami kandi uno mwami nyine yagomba kubibwirwa na daniyeli nyine ni kuvuga ko abantu bafise ubwibone bari mu kaga gakomeye kandi katariko karaberekeza ahantu heza ariko kariko karaberekeza mu mahonero ariko kandi n'abayobozi canke abavugabutumwa abo bose imana yatoye kugira ngo baburire abanyabwibone hamwe bobihora imana ntiyobura kubibahanira ariko kandi no kubishyikiriza mu buryo atari bwo na honyine ntiboreka kubi imana ntiyobura kubibahanira daniyeli ntabwo yasobanuye inzozi gusa ariko kandi yarahaye n'inama umwami yogendera ko hariya muri daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo ibiri n'indwi daniyeli yabariye umwami ano majambo akomeye avuga ngo none mwami wemere inama nkugira reka ibyaha byawe ukora ibigororotse kandi ureke ibigabitanyo byawe ugirire akagongo impahazwa kugira ngo kumbure ukururanirwa kwawe kube kuramaze kabiri daniyeli ntabwo yagarukije kubarira umwami gusa ibizomubako yamara yaramweretse n'icyo yokora kugira ngo ibyari bigiye kumuba ko ntibize bimube ko imana iratanga inzira zibiri ku bantu bose irereka abantu b'abanyabyaha inzira z'ibibariko barimwo ariko kandi ikoresheje abasabyi bayo ivugisha baratanga imburi ku banyabyaha bakerekwa inzira y'ukuri bakwiye gucamo kugira ngo bashobore kubabarirwa ibyaha kubera iki daniyeli yavuze ku byerekeye kubabarira impahazwa nk'icyaha cyabonetse kuri nebukadinezari nebukadineza yari yarakoze ibikorwa bihambaye i baburoni yari yarubatse baburoni ku rugero ruhambaye yari afise imirima yari afise imihora y'amazi insengero amajana n'iyindi migambi myinshi kugeza n'aho igisagara cy'i Babuloni kiba kimwe cyo mu bisagara bitangaje cyane haba muri kahise mbere no muri icyo gihe ciwe yamara kandi ikintu dukwiye kuzirikana nebukadineza mu kubaka icyo gisagara yari yarakoresheje abantu yari yaranyaze harimo n'abisirayeri n'abandi yari yanyaze mu bihugu bitandukanye kandi mu bantu yakoresha mu kubaka icyo gisagara hari harimo ba nyarucari n'abantaho nikora nebukadineza yaribagiye yuko abo bantu bose bagize icyo bamara ubwibone bwiwe bwo kwishyira hejuru bwatumye yishyira hejuru kugeza n'aho yibagira abantu aho nikora nabonyine arabacinyiza kandi yishyira hejuru n'imbere y'umuremyi wiwe rero mu gutabara abandi mu byo dutunze tuba twubashe imana kandi tuba twemeza n'ubushobozi bwayo kwemera gufata ibyo dutunze maze tuyifashisha boro bigaragara yuko twebwe ubwacu tuba twishyize hasi tuba twumva yuko atakintu na kimwe dushoboye yuko atacacu gihari byose ari iby'imana tuba twemeye yuko twese turi ab'imana neza, mu kwishyira hejuru kwiwe kwagaragariye mu gucinyiza abantu aho nikora no kutitaho abari hanyuma y'abandi natwe ibyo biraturaba mwakino gihe naho yari yarabwiwe kwihana naho nebukadineza yari yaragiriwe amahirwe nk'uko twabibonye yo guhabwa imburi n'uno muvugabutumwa adasanzwe mu gihe ciwe daniyeli nebukadineza ntiyihanye ntiyakurikije inama umusabyi w'uhoraho daniyeli yamugiriye ariko wewe yakomeje bwabi bwibone ubwo bwibone buca butuma indoto yari yarose zimushikako ibihano yari yahawe bimuzako daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo ibiri n'umunani gushyikana ku murongo wa mirongo itatu na gatatu igihe yari ari ku kigwa agendagenda ku kirimba yagize nyira abona ubwenge burahindutse abahinga bavuga yuko indwara yamufashe yoba ari likatropi cyangwa zowatropi zino ndwara ni indwara zifata umuntu maze umuntu agaca atakaza akaranga ka buntu akumva yo kwimerera nk'igikoko bino nibyo byashikiye neza aca amara imyaka indwi yose ari mu ishyamba ariko ararisha nk'ibikoko inyuma y'iyo minsi indwi nk'uko ubuhanuzi bwari bwabivuze nk'uko umusabyi w'imana Daniel yari yabisobanuye umwami nebukadirezari ariyongera ahabwa uburenganzira bwo kugaruka ibwami yongera yitwa umwami wa buroni ikigwa nyamukuru imana yashatse guha uyu mwami w'intagondwa nuko imana ariyo iri hejuru kandi ijuru ariryo riganza daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo irindwi na gatandatu kandi daniyeli igice cya kane ku murongo wa cumi n'indwi daniyeli nebukadinezari yahawe biriya kugira ngo ibyaremwe bimenye ko isumba byose ari iganza ubwami bw'abantu ikayicarika ko uwo igomba ikabwimika ko nyarucari hasi nyarucari wo hasi y'abandi ibi nebukadineza yahavuye abitahura cyane biramuzamwo dusomye muri daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo itatu na kane gushikana ku murongo wa mirongo itatu n'indwi mu kiringo cy'imyaka indwi umwami nebukadineza yarabonye neza ikuntu imana ikora yararose amahirwe yo kwigishwa igihe kirekire ndashaka ngo dutahure nebukadineza uwo ari we nebukadineza mu gice cya mbere cya daniyeli twarabibonye yari yarahawe amahirwe yo kubona ukuntu imana yabanye n'abariya basore bane b'abaheburayo bakagira ubwenge buhambaye gusumbya abandi bantu kandi bobo batariye nk'abandi biririye isoromano bakagira ubuzima bwiza kandi imana ikabana nabo bakagira n'amanota meza mbere bagatera imbere mu byo bakora no mu byo bigisha bose muri daniyeli igice cya kabiri imana yari yamweretse za nzozi abantu bose n'abahinga bose barananirwa kuzivuga no kumumenyesha icyo zisobanura igihe daniyeli yamumenyesha zino nzozi yaramumenyesheje yuko hari imana ishobora byose kandi ata kindi kintu gihari haba mu ijuru cyane ku isi coshobora ibyo atari imana yonyine ihambaye ishobora byose mbere kandi no muri daniyeli igice cya gatatu hahandi batereye bagenzi ba daniyeli mu itanure ry'umuriro mwibuke yuko nebukadineza wenyine yiboneye imana iza gutabara abana bayo akavuga ati twatereye abantu batatu none hariyo bane kandi uwa kane asa n'umwana w'umuntu ibi byose yari amahirwe ahambaye nebukadinezari yari yahawe yo kugira ngo yemere imana ni kubiranka abantu bo mwa kino gihe baraburirwa ku rugero ruhambaye utwigoro dukomeye turakogwa ubutumwa bwiza bukomeza kuvugwa biciye mu maradiyo biciye mu ndirimbo biciye ku mbuga ngurukanabumenyi biciye mu buryo bwose bushoboka no gutanga ibitabo ariko abantu bakomeza kwinangira umutima umuntu araburirwa uno munsi akaburirwa ejo akongera akaburirwa rikaranka nk'uko nebukadinezari yaruhukiye kwibonera ko niko n'abantu baburirwa bakagamika amazosi impera n'imperuka bazokwibonera ko ishano yamara mugenzi nagenda kubwire yuko impera n'imperuka nebukadinezari yarihanye. kandi arababarirwa ijambo ry'imana ritubwira yuko imana yifuza yuko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ukuri utwigoro yakoze kuri nebukadineza utwigoro yakoze ku bantu bose nitwe twigoro iri kirakora ku muhungu n'umukobwa ku mugabo n'umugore mbere no ku bana bato bo mwakino gihe cy'iherezo imana irakuburira kandi iramburira ngo ndeke ingeso zanjye mbi nawe ureke ingeso zawe mbi mani irakubura ino munsi ngo ugire umutima wo kwicisha bugufi umutima wo kwitanga umutima wo kugira neza umutima utagira icyaha umutima ufise ibyizigiro byo kuzobona umwami wacu yesu kirisito ubwo agiye kuza vuba nebukadineza yaratahuye yuko ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo itatu na gatanu ni iby'ukuri kandi imana idukomeza guhindura ubuzima uyu munsi imana irashaka yuko uhindura ubuzima bwawe mbere naho ibyaha byawe byotukura tukutuku nebukadineza yari yaragararije kandi agarariza ku bintazi nebukadineza yari yarakoze amabi yari yarishije hejuru kandi yishyira hejuru ku bintu abona igihe hari hageze ku gasunuzo kumbure nawe uno munsi ni ku gasunuzo ugeze mani iragomba yuko niba warishyize hejuru kumbure ntago wanganije na nebukadinezari niba warakoze ibibi ntago ushobora kuba waranganije n'uno mwami ahambaye ku isi yarapfukamiye ibigirwamana yaragize nabi mu kwiyumvira kwica mbere n'ibindi bibi byose yarabigize ariko mu nyuma afata ingingo yo kwihana kandi ijuru riramubabarira nawe ijuru ryiteguriye kukubabarira mugenzi najya ndakubwire yuko ari igihe cyo gutandukana n'icyaha kubera iki mvuga ari igihe cyo gutandukana n'icyaha kubera yuko nzi neza ntakekeranya yuko icyaha kitazokwamaho ego icyaha ntikizokwamaho vuba bidatinze yesu agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacyo umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihore ari icaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito izere yesu kirisito bicitwa uno munsi mugenzi mwakire ijambo ry'imana